Filmar du? Ja. Eh, hej allihopa! Nu står jag här på Eurohorse-mässan eh, med eh, Siri Anne från Econfusion som också har varit här idag och hela dagen igår. Eh, hon har haft med sig en väldigt, väldigt rolig nyhet från eh, Norge och kom med en ny sko igår och berättade att nu kommer vi börja sälja den här snart. Så jag tänkte hon skulle få berätta lite om den. Eh, vad är det för sko och hur ser den ut och varför? Det är en kombination av eh, vår såle all terrain eh, med en ultra överdel. Eh, vi har gjort dette här för att vi vill nå ut till et större marknad av hästar, Som gärna trenger en tjockare, mer stabil såle som dämpar mer. Men en överdel som är lite mer flexibel och kan fästas lite mer runt hoven. Typisk hvis du har en häst som tvister litt eller vrider lite när den går, så vill den sitta lite annorlunda. på. Jag kan säga det också, jag har en, en häst eh, som är väldigt tung, har väldigt breda hovar, de är bredare än vad de är långa. Och eh, hon har lite vridmoment i steget och hon har haft väldiga problem med all terrain som har eh, vritt sig på hoven. Eh, och jag har testat de här prototypen och de funkar jättebra på henne, de löser det problemet. Eh, och det bästa är att de kommer finnas i en lite större storlek än vad Ultra finns också. Ehm, så jag är jätteglad för detta. Vilka storlekar var det de skulle tillverkas i? Eh, de kommer i storlek 10 till 16 i regular. 10 till 16 i regular storlek. För, eh, passar jättebra för runda hovar då. Ehm, det var väl allt. Ja. Tack så jättemycket för att du kom hit. Jo, tack för att jag fick komma kommer att, vi kommer att börja sälja den inom några veckor. Ja. Just nu finns den inte, så att, eh, gå inte in och köp just än. Jag kommer att uppdatera hemsidan när jag vet mer om när den kommer in i butik. Ja. Yes, ha det bra. Hej då.